Ons is besig met 'n uh, Bybelreis en ek vertrou jy geniet dit ook geweldig. Baie waar ons besig is om so bietjie te kyk na die agtergrond van die Bybel wat ons nodig het om die voorgrond, die Bybeltekste, God se woord goed te verstaan, beter te verstaan, meer volledig. Mag die Here ook vandag in hierdie reis uh, al die eer kry en mag hy self deur sy gees ons onderrig in sy waarheid. Ons het nou al so 'n bietjie stil gestaan in Breë by die feit dat ons die Bybel in konteks moet lees, dat Bybelverse telkens 'n hoofstuk het, hoofstukke, boeke het, boeke, testamente en dat ons dit altyd in ag moet neem. Ons sê dus vir mekaar God se woord is in die eerste plek vir die eerste lesers en hoorders geskrywe. Ons is nie die eerste lesers nie en die eerste hoorders nie. En ons gaan bietjie die Bybel seermaak as ons dit nie in ag neem nie. Ons moet die konteks ken anders hoor ons God se woord verkeerd. Ons het toe 'n bietjie begin om na 'n paar uh omstandighede te kyk wat in die Bybelse wêreld aan die orde was, die primêre waardesisteem van eer en skaamte, honor and shame en hoe die Nuwe Testament daarop inspel. Ons het gaan kyk ook na die rol van man en vrou en hoe die Bybel daarop inspel. Hoe die Bybel die bestaande idees gevat het en dit vanuit God se perspektief verwoord. Vandag wil ek saam met jou 'n bietjie reis oor hoe die Bybel gedink het oor weldoeners. In die Engels praat ons van benefactors of patrons. Net soos met die waardesisteem van eer en skaamte was die idee van patrons of weldoeners in die antieke wêreld baie diep gevestig. Trouwens, dit is so diep gevestig dat hierdie idee van weldoeners eintlik die totale mediterrane wêreld tot vandag toe oorspoel het en nou ook nog in tradisionele Afrika denke funksioneer. Nou, in die antieke wêreld, as ek nou praat van die antieke wêreld, bedoel ek die ou nabye ooste, die ou Grieks-Romeinse wêreld en die mediterrane wêreld waar binne die Bybel grond geraak het, was alles gereguleer en beheer deur weldoeners, benefactors of in spesifieke gevalle in Rome patrons. Nou dit was 'n baie arm kultuur, baie armoede. En die weldoeners was die mense, die klein groepie, minder as 2-3% wat toegang tot alle mag en middele gehad het. Die Romeinse senators, die konings, die priesters. Hulle het die mag gehad. En Weldoenerskap het op die basis gewerk van wederkerigheid, reciprocity. Nou dit beteken ek doen aan jou en dan is jy in my mag totdat jy iets soortgelyks aan my terugdoen. Hierdie is al baie baie goed beskrywe. Nou ek sou in die versoeking wees om ure hieroor te wou praat. Ek het so bietjie my eie akademiese navorsing baie sterk rondom weldoeners gedoen en ergens in Europa so boek daaroor gepubliseer en ook ehm um, uh, gekyk hoe Paulus daarteenoor staan. Maar hoe dit ook al sê, ehm um, dis goed beskrywe in alle kulture dat enige geskenk, 'n gift, 'n soort teengeskenk vra. Die ou Grieke en die ou Romeine en en die ou Oosterse mense het egter geglo mense kom in jou mag as jy vir hulle geskenk gee totdat hulle iets teruggee van ge gelykwaardige waarde. Die Engelse woord reciprocity totdat hulle iets terugdoen. En en en en en Aristoteles en baie filosowe het gesê mens haat dit eintlik om 'n persent te ontvang want dan kry ander mense jou in hulle mag. Ehm um, en en totdat jy nie iets teruggedoen het van jou eie nie, is jy eintlik in hulle beheer. Nou ons weet in die ou Griekse wêreld en die Grieks-Romeinse wêreld daar waar Paulus sy werk gedoen het, was dit so dat die superryk weldoeners eintlik gesorg het vir die stad. Ons weet byvoorbeeld dat die groot stadions waar die spele plaasgevind het, dikwels geborg is deur ryk individue. Orals is hulle plakkaatjies dan opgesit en dan Wat het die stad teruggedoen want hulle kon nie iets terugbetaal nie of hierdie mense tempels vir die gode geborg afgode of hulle oorlogskepe gemaak of hulle het vir die keiser geld gegee. Hulle het in ruil eer gesoek, honor. So weldoenerskap en eer het hand aan hand geloop. Daarom as jy nou dink aan die Bybelse wêreld en as jy nou al ooit in 'n ou museum geloop het, Grieks-Romeinse museum of uh, uitbeeldings daarvan gesien het, dan weet jy daar was oral standbeelde van die keisers en van die gode en van weldoeners. So wat het hulle teruggekry? Ek gee byvoorbeeld nou as ek nou 'n ou ryk weldoener uh, is, borg ek die spele wat daar by eh, Korinthe plaasgevind het, die Istmiese spele, elke 2 jaar. Daar was 4 groot spele of 5 in die antieke wêreld. Die Olimpiese spele wat ons ken, die Nemeaanse spele by Nemea, uh eh, die spele by Delphi en die Istmiese spele by Korinte, die vier groot speles en dit is geborg. Nou wat kry ek terug? Mense kan my nie geld teruggee nie, oom, maar ek kan my eer gee, honor. En dis die belangrikste waarde. Hoe doen hulle dit? Oral in jou Griekse stede, die ouens standbeelde opgesit. Uh met jou standbeeld, jou borsbeeld daarop. As jy byvoorbeeld 'n tempel gebou het vir 'n afgod, want dan het jy ere sitplekke gehad, jy en jou familie met sulke plakkaatjies op, sulke name op, soos in die ou kerke. Ek onthou ouens het sitplekke gekoop. Jy borg iets, dan kry jy so 'n klein plakkaatjie, so 'n klein plak. Uh hierdie sitplekke is geborg deur groot Publius wat die beëinkoms geborg het. Maar die dag as jy ophou om weldade te gee, <laughs> verwyder hulle jou standbeeld. Uh, ons het baie voorbeelde daarvan. So die ou weldoeners het gekompeteer om die heeltyd dinge te gee. En in Rome, ek gaan dit nou in die Bybel vasmaak. Daar waar Paulus sy Romeine brief voorgeskryf het en waar die kerk hulle bloeipunt later gehad het. Daar was dit het die Romeinse weldoeners as patrons bekend gestaan. Nou dit is so goed beskrywe. Die patrons was nou die senators en ryk ouens. En letterlik elke oggend as die son opkom, dan het 'n klomp mense voor die patron se huis gaan staan. En dan het die patron se slaaf of knegt uitgekom en vir elkeen geld uitgedeel. Ja, jy's reg. As ek reg onthou 3 en 'n kwart se stersies. Dit was net genoeg om 'n stukkie brood of wat te koop. Jy kon daarop lewe. So die patrons deel geld uit in ruil vir eer. So die patrons, die weldoeners sit onder mekaar en praat en sê, Ek het tog vanoggend by my huis 100 kliënte gehad, kliëntes, dis die latynse woord. Kliënts enkelvoud, kliëntes meervoud. Dan sê 'n ander patron, dis nog niks. Ek het 200 gehad. So jy het gekompeteer wie die grootste aanhang, jy gee geld, hulle gee vir jou eer. As 'n patron ergens 'n publieke toespraak hou, kom klap hulle vir jou hande. En as 'n patron beledig word deur iemand anders, vat hulle daai ou aan. So die hele Bybelse wêreld het op weldoenerskap gewerk. Die groot filosoof Seneca, hy was keiser Nero se filosoof, het selfs 'n boek geskryf, De Beneficiis, genoem in Latyn, oor die weldade. Waar hy vra hoe ontvang jy en hoe gee jy weldade? Want die kuns was jy moes altyd teruggee. 'n Reciprocity, jy moes iets gelyk teruggee vir wat jy ontvang het want jy wil nie heeltyd in mense se mag wees nie. Daarom het, het Seneca gesê jy moet seker maak ehm um, dat jy nooit vir ouens gee wat op sterwe lê nie. Hulle gaan vir jou niks terug doen nie. Of ouens wat al immigreer nie, hulle gaan niks vir jou terug doen nie. En daarom het hy ook gesê as jy vir iemand iets gegee het, dan eh uh, moet jy eintlik iets terug verwag. There is no free meal. Klink dit bekend? Of soos die Amerikaners sê there is no free gift coupon. Alles het 'n prys. Ehm um, al wie nie in hierdie spel was nie, was ouers teenoor kinders. Jy kon nooit iets aan jou ouers doen dat jy hulle in jou mag het nie. Alhoewel die Jode dit gedoen het, ek sê nou nou Markus 7 wys. En jy kon nooit iets aan God gedoen het dat God by jou nie skuld is nie. Alhoewel die Jode verskil het baie Jode. God was bo kan die spel van reciprocity, van weldoenerskap. Hy is die uber weldoener. Want sê die Jode en die vroeë Christene, God gee vir jou lewe. Jy kan niks doen om dit beter te maak nie. Jou ouers gee vir jou lewe. Hulle kan nooit in jou mag wees nie. Jy's vir altyd in hulle skuld, in their debt. En toe kom die Jode, net sommer so 'n lekker voorbeeld. En Jesus verwys daarna. Nogal 'n moeilike teks as jy nie die konteks ken nie. Dit is nie so moeilik nie, maar Jesus verwys daar in ehm um, Markus 7 na die sogenaamde korban gebruik. Nee, daar uitkom. Jesus is besig om met die um, skrifgeleerdes te kibbel of hulle kibbel met hom eerder oor die oorgelewerde gebruike van die voorgeslagte. Nou kyk, kom die Fariseërs daaraan in Markus 7 en hulle sien vers 2 party van Jesus se disippels het nie hulle hande gewas nie. En dis 'n streng Joodse tradisie. Jode Joodse godsdienstige leiers moet kulties rein wees. Hulle het nie hulle hande gewas om skoon te wees nie, hulle hande gewas om rein te wees. Uh, nou ja, dit het ook skoon gemaak, maar dit was bedoel as 'n reinigingsmiddel. Onthou jy, ehm um, kan jy nou glo Johannes 2? Ja, die water in wyn. Daar waar Jesus die die ses klipkanne vat wat so 100 liter water ongeveer vat. Was nie bedoel om die gaste skoon te maak nie, maar om hulle kulties rein te maak. En nou kom Jesus en hy uh hy ignoreer daardie reinheidshandeling. Ou Joodse rabbies het streng reëls gehad oor hoe jy jou hande moet was voor ete. As jy saam met 'n fariseer geëet het en jy het nie die regte reinheidreëls gevolg nie, dan moes jy dit gaan oordoen. <laughs> Ek het gaan lees in Joodse dokumente uit die 2de, 3de eeu na Christus hoe die handewassings plaasgevind het. Dis verstommend. Die die hande is amper gewas soos 'n mediese spesialis en dan is die vraag, hoe loop die water? <laughs> Ja, jy is reg vir jou arms af. En as water op die grond val en moes jy net jou eethand was, want jy het met jou regterhand geëet. Jou linkerhand was onrein. So moet jy jou linkerhand ook was. En die ou groot Joodse geleerde Maimonides het gesê jy moet albei hande was. So jy moet hierdie agtergrond ken van Joodse reinheidsgebruike wat wat sê jy is onrein. Ehm um, dit gaan nie of jy gebid het nie, dit gaan net of die water reg afgeloop is of jy reg gewas is. Hulle het onder andere ook glo dit as jy wil gespekuleer oor hoe kry nou jou hande droog? Want nou het jou hande gewas. Toe het baie ouens gekom na vele hulle hande so teen die muur af. Sê hulle nee nee, as jy dit doen, is jy onrein, dan moet jy weer gaan was. <laughs> Raai wat? ek het dit met my eie oë raak gelees ergens in 'n Joodse teks waar hy ons gesê het droog dit maar so teen jou kop af. <laughs> So so as jy nou daar instap en jy sien die ou se kop is nat, dan weet jy hy het sy hand afgedroog, dan kan hy eet. Kan jy aan lê op jou linkerarm en met jou regterhand kan jy dan nou eet wat dan nou rein is. Nou was Jesus se disippels nie sy hande nie. En daai godsdienstige leiers skeer alweer 'n geestelike spier van kwaadheid. Hoekom hou julle nie die reëls nie? Dit is die uiterlike reinheidsreëls. Maar nou kyk Jesus hulle so en binne hierdie eer en skaamte gesprek daag hulle nou Jesus se eer uit. Uh want hulle want net mense op dieselfde vlak kon mekaar se eer uitdaag. Rabbies kon mekaar se eer uitdaag. Konings kon. Maar 'n disipel kan nie eintlik 'n leermeester uitdaag nie. Nou kom vat hulle Jesus aan. As jy jy moet jou disipels beter leer. En ehm um, En dan sê Markus ook vir ons in vers 3: Die Fariseërs en Jode eet immers nie as hulle nie hulle hande behoorlik gewas het nie, bedoel rein gemaak het nie. So hou hulle aan die oorgelewerde geslagte. En dan word dit baie goed beskryf van hierdie oorgelewerde gebruike, vertel Markus. Nou vra hulle vir Jesus: "Hoekom hou u disippels, jou disippels nie hierdie reëls nie?" Nou antwoord Jesus hulle uit Jesaja uit: "Julle is die skynheiliges. Julle laat die gebod van God los." en hou die oorgelewerde geslagte. Um dan verduidelik Jesus vir hulle. Moses het gesê: "Eer jou vader en jou moeder en wie sy vader en sy moeder vloek, moet doodgemaak word." Maar hulle sê: "Iemand kan vir sy pa of vir sy ma sê: "Enige gawe wat u van my sou kry is korban, dis 'n offergawe aan God." En so laat julle hom toe om om niks vir sy pa en sy ma te doen nie. So ontneem julle die woord van God van sy krag die woord wat Jesus pas aangehaal het, die 10 gebooie: eer jou vader en jou moeder. Kom ek verduidelik. Die korban gebruik het jou uit die spel van wederkerigheid gehaal. Jode het ons nou-nou vir mekaar gesê, het gesê jy kan nooit aan jou ouers 'n uh, 'n weldaad onthou nie want hulle is nooit in die skuld by jou nie. Mense speel hierdie reciprocity spel. Ek nooi jou vir 'n ete, dan moet jy my terugnooi. Ehm um, En ek nooi ook net mense wat my kan terugnooi. Ons kom nou daarby ook. Um ek doen net goed aan mense wat vir my kan teruggoed doen. Ek is net 'n nou naaste vir iemand wat vir my 'n naaste is. Klink dit bekend hoe die Nuwe Testament verskil hiervan? Um maar dis die algemene gangbare. Die Romeine leer dit, die Jode leer dit. En nou kom Jesus en hy sê: "Julle hou al hierdie reëls, hierdie en nou het julle 'n reël ontwikkel, die korban gebruik wat julle isoleer om goed te doen vir julle ouers." Korban het beteken ek verklaar my besittings uh die tempelsinne. Ek bemaak dit aan die tempel terwyl ek leef. En dan sê die fariseërs as jou ouers by jou kom bly en jy het jou besittings korban verklaar, mag hulle nie daarvan gebruik nie. Net jy mag daarvan gebruik. So in gewone taal min of meer iets soos pa en ma kom bly nou by ons, dan sê ek pa, hierdie styk wat ek eet, het ek aan die Here bemaak. Pa kan nie daarvan eet nie, want pa maar honger bly en kyk wat sy geld het pa. Maar pa kan tog nou nie die Here se kos eet nie. Nou sê Jesus: "Julle eerbiedig nie die 10 gebooie nie." So jy sien hoe die Jode en die Grieke en die Romeine ehm um, wederkerigheid gedoen en gebruik en misbruik. Die hele wêreld het op wederkerigheid gehardloop. Ek doen aan jou iets, dan het ek jou in my mag. In Lukas 7 het ons nog so 'n voorbeeld. Ag, die Bybel is vol daarvan. Ek haal net so 'n paar uit van hoe mense wederkerigheid gebruik en hoe ons Here Jesus dit aanpas en Paulus en almal. Ek uh, lees in Lukas 7 vanaf vers 1 die bekende verhaal van die Romeinse offisier wie se slaaf uh siek geword het. Ons ken die verhaal van hierdie offisier wat gesê het u kan maar net 'n woord praat, u hoef nie in my huis te kom nie. Maar nou kom die Jode en hulle speel 'n reciprocity, 'n wederkerigheidsspel. Hoor nou, nou verduidelik Lukas dit vir ons. 'n Offisier het 'n slaaf gehad, Lukas 7 vers 2, wat vir hom baie werd was. En hy het siek geword en hy het op sterwe gelê. Die offisier het van Jesus gehoor en hy stuur toe 'n paar van die Joodse familiehoofde na hom toe en vra hom om kom gesond maak. Toe hulle by Jesus kom, het hulle by hom aangedring. Hy is dit werd dat u dit vir hom doen, want hy is ons volk lief en hy het op eie koste 'n sinagoge vir ons gebou. So hierdie is nou 'n tipiese antieke reciprocity spel. Die Romeinse offisier daar by Capernaum, daar was so 'n Romeinse kasernetjie, het vir die Jode die sinagoge in Capernaum gebou waar ons vandag nog dele van die vloer en so aan kan sien. En dis in daardie eense sinagoge wat Jesus in Markus 1 die duiwel besete uitdryf en waar hy in Johannes 6 daai groot lering het dat hy die brood van die lewe is. Nou hierdie offisier wat dit vir hulle geskenk het. Nou is die Jode in sy mag. En die Jode hou nie daarvan om in 'n Romeinse mag te wees nie. Nou kom hulle na Jesus toe en sê Jesus, as u sy kind genees, dan doen ons vir hom iets of sy slaaf, dan doen ons vir hom iets soortgelyk want u is dan nou een van ons. Ons wil nou maak asof u aan ons kant is en ons stuur u na hom toe en dan is ons uit sy mag uit. Dan het ons 'n weldaad van ons eie teruggedoen. Hy is dit werd. Jesus weier om die spel te speel en uh, hy sê net 'n magswoord en die offisier is net verstom en dan word hy gesond. So Jesus wil nie in mense se mag wees nie. Jesus wil nie die wederkerigheidsspel speel nie. Die spel wat gemaak het in die Bybelse wêreld dat jy net goed was vir mense wat aan jou goed was dat jy net mense geseën het wat jou geseën het dat jy nooit 'n hart gehad het vir mense wat swaar kry nie en nou nou vra jy my ek hoop ek hoop jy gaan hierdie vraag vra maar hoekom leer die Bybel en met name die Nuwe Testament dat ons juis ons vyande moet lief hê want hulle gaan niks goeds vir ons terugdoen nie en ons moet juis arme mense help Hm, bly jy dit gevra. Ek sou dit ook gevra het. Sal jy my glo as ek sê in die Romeinse wêreld en in die Griekse wêreld waar binne die Nuwe Testament ontstaan het, was daar geen vorm van formele armsorg nie. As jy arm was, het die Romeine gesê sterkte, gaan lekker dood. Ja, as jy nou die antieke bronne goed ken, die Romeinse keiser het so vir wat ek kan nie eens onthou nie, 150000 mense eh, 'n maand koring uitgedeel die ploeps vir frumentari maar dit was vir die vriende van die keiser as jy 'n vriend van die keiser was uh, dan het hy vir jou sulke dinge gedoen want almal was mekaar se hande hy gee vir jou 'n aanstelling en hy hy bevorder jou alles is korrup ons ken nou nie korrupsie nie maar dit was weldoenerskap werk op korrupsie ek gee vir u 'n geskenk u gee vir my iets terug jy gee vir my 'n aanstelling en ek eer jou. So loop die spel. En ehm um, nou kom die Here Jesus in Markus 10. En hy sê, "Julle weet," sê vir sy disippels daar in Markus 10 vers 42, dat die mense van mag hulle mag misbruik oor julle, dat hulle mekaar in julle mag in hulle mag kry deur al hierdie speletjies. Maar by julle moet dit nie so wees nie. By julle moet hy wat eerste wil wees, laaste wees en almal se dienaar wees. En hy wat groot wil wees, moet klein wees. En kyk na my Markus 10 vers 45. Ek die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en my lewe te gee as 'n losprys vir baie. In een oomblik briek die resiprositeit, die wederkerigheid, die weldoenerstelsel waar ek jou in my mag kry as ek vir jou iets gegee het. Jesus sê: "Julle leef soos ek. Ek kom om my lewe vir julle te gee. Ek kom om vir die slegste, die swakste, die nederigste, die uitgeworpe mense lewe te gee, verniet uit genade. Um hulle hoef nie goeie werke te doen om my te beïndruk nie. Ek vra dit nie. Julle moet soos ek wees. Julle moet vir vreemdelinge en weeskinders in Swaan goed wees. En nou vertel Jesus so 'n verhaal in Lukas 14. Ons is by 'n ete van ons Here Jesus. So ons is besig vandag terwyl ek soontoe blaai om bietjie oor wederkerigheid te praat, reciprocity in die antieke wêreld se verstaan van weldoeners. En Jesus wat ons leer, ons wil nie ander mense in ons mag kry deur vir hulle geskenke te gee nie. Ons gee dit omdat ons wil. Ons dien mense, al kry ons niks terug nie. In Lukas 14 word Jesus genooi na 'n ete toe, 'n ontstuimige ete. Um hy is by die huis van 'n vooraanstaande Fariseer. Ons sal dalk 'n keer nog oor oor die ete spraak van Jesus. En dan as mense vir die voorste tafels hardloop, Lukas 14 vers 7, sal dit 'n volgende keer anders. En dis weldoenerskap hoe nader ek aan die gasheer sit, hoe belangriker is ek. So ek wil honor hê, ek wil eer hê die antieke waarde. En nou sê Jesus vir hulle: As iemand jou na 'n bruilof toe uitnooi, moet jy nie net op die voorste plekke gaan sit nie, gaan sit liewers agter, sodat die gasheer jou nie later moet terugstuur agtertoe nie. So Jesus vat hierdie beginsel van honor en eer aan. Ek wil altyd die beste plekke hê. Dis die antieke waarde en en die gasheer en ek het hierdie verhouding. So Jesus sê, "Moet dit nie doen nie." En dan sê hy, "As jy nou weer 'n ete hou, sê vir sy gasheer, moenie hierdie mense nooi nie." Vers 12 van Lukas 14. Uh moet jy nie jou vriende, hy noem vier groepe, jou vriende, jou broers, jou familie of jou ryk bure uitnooi sodat hulle jou weer terug uitnooi en jou op hierdie manier vergoed nie. Klink dit bekend? Weldoenerskap, reciprocity. Jy nooi jou vriende, jou broers, jou familie en jou ryk bure. En volgende keer nooi jou vriende, jou broers, jou familie en jou ryk bure jou weer terug en vergoed jou. So ons speel die hele tyd die spel. Soos die Engelse sê tit for tat. Jy doen vir my, ek doen vir jou. Jy was my rug, ek was jou rug. Ons kyk uit vir mekaar. Hoor wat sê Jesus vers 13. As jy 'n feesmaal hou, nooi vier ander groepe. Die armes, die krepeles, die verlamdes en die blindes. Jy kan jou gelukkig ag. Hulle het niks om jou mee te vergoed nie. Hulle kan nie reciprocity doen nie. Want God sal jou vergoed op die opstanningsdag. In een oomblik skiet Jesus die totale stelsel waarop die antieke wêreld rus van weldoenerskap, van reciprocity of wederkerigheid van die tafel af. En jy moet weet, dis nie net asof dit 'n paar ons was nie, almal het so gefunksioneer. Dis hoe rykes en armes mekaar hanteer het. Jy gaan staan voor jou weldoener, hy gee vir jou dinge, nou moet jy weer vir hom eer gee. Jesus sê Christene speel nie so die lewe se spel nie. Christene doen nie om te ontvang nie. Jy gee nie om te ontvang nie. Jy gee sonder om iets terug te hê. En as jy goed doen, gaan doen jy goed aan mense wat jou nie kan vergoed nie. Um hier in een oomblik tel Jesus op wat in die Ou Testament ook lees. Dit Spreuke 17. Ehm um, waar die Spreuke skrywer sê om goed te doen aan 'n arme is om aan die Here 'n lening te maak. Een van die groot tekste van die Ou Testament. Om goed te doen aan 'n arme is om aan die Here 'n lening te maak. So hoekom sal 'n Christen goed doen aan iemand anders? Want jy doen dit aan die Here. Jesus het ons mos geleer in Markus 7 daar toe hy die klein kindertjies nader geroep het en hulle vir die disippels die les van hulle lewe geleer het Markus ehm um, waar is dit 9 vers 34 verder waar Jesus vir die disippels gesê het wie so kindjie in my naam ontvang ontvang my ou klein kindjie kan niks vir jou doen nie jy moet soos 'n klein kindjie wees en goed doen en Jesus sal jou seën en Jesus sal jou raak sien en hy sal vir jou eer gee So om goed te doen aan 'n arme is om goed te doen aan Jesus, is om goed te doen aan God. God sal dit onthou. Geen wonder nie dat Jesus ook in uh, Matteus 10 sê as jy 'n beker koue water aan een van sy profete gee, sal hy dit vir altyd onthou. Geen wonder nie dat Jesus daai supergroot moeilike gelykenis moeilik om te doen gelykenis bedoel ek Matteus 25 vers 31 en verder vertel van eh, die laaste dag, die skape en die bokke. Waar Jesus jou en my gaan meet, juis of ons goed gedoen het aan die mense wat niks vir ons kan terugdoen nie. Die vreemdelinge toe hulle honger was, die gevangenes, die siekes, die naaktes of ons vir hulle gehelp het, gesorg het, op die hande gedra het. Want sover ons dit in een van die geringste van sy broers gedoen het, sê Jesus, het ons dit aan hom gedoen. O, jy moet weldoenerskap verstaan om die sterk beelde van Jesus teenoor dit te verstaan. Ons speel nie met mense hierdie spel. Ek doen iets goeds vir jou en as jy dankbaar is, dan sal ek weer goed wees vir jou nie. En ek moet sê ek het dit nogal baie in die kerk al raak geloop. En ek moet nie te vroom wees nie. Ek sien dit maar in my eie hart. Ek onthou hoe ons in my kinderjare iewers 'n kerk, my studente daar of iets eh, ouens se kerk gebou het in 'n township of iets en toe brand die ouens hom af. Toe gaan vra ons weer geld, toe sê die kerk plat, "Mm, -mm hulle is nie dankbaar nie." So met ander woorde, eers as jy dankbaar is, dan sal ek aanhou goed doen. Jesus sê die Fariseërs doen dit, onthou jy in die bergrede? Hulle is ook goeie mense, jolly goeie mense actually. Hulle is ook goed vir mense wat vir hulle goed is. Maar 'n Christen 'n Christen loop 'n tweede myl. Jy seën jou vervolgers. Jy haat hulle nie terug nie. Jy skiet hulle nie aan flarde nie. Jy dien hulle want jy speel nooit 'n wederkerige spel nie. Paulus het dit ook geweet. Daarom met die gemeente daar in Korinte het hy dit baie duidelik gemaak. As jy nou die Korintiërbriewe ken, veral die 2de Korintebrief, dan is Paulus eintlik besig om die Korintiërs kwaai aan te vat. Val daar so in 2 Korintiërs 8, 2 Korintiërs 9, 2 Korintiërs 10 en 11, want hulle speel hierdie wederkerigheidspel nog. Hulle verstaan nie die evangelie nie. Paulus sê vir hulle: "My enigste skande was dat ek nie hulle geld wou vat nie." Toe ek by julle gewerk het, het die gemeentes van Macedonië, dis die ouens van Filippi en Tesalonika en Berea, het hulle vir my geld gestuur om te oorleef. Van nie hulle geld hê nie. Hoekom nie? Want die Korintiërs het nog gedink as ons vir Paulus geld gee, as hy en ons mag, dan moet hy maar praat soos ons praat. Huh. Ek het dit al by kerke beleef met my eie ore. Ek het dit alself beleef wat iemand vir my gesê het, "Ons betaal jou. Hoekom praat jy nou teen die eh, identiteit wat ons het?" Sê ek, "Ehm, um, sluk maar verniet moet praat vir julle." So mense kan nie sê Paulus, moet geld gekoop word. Nie, ons behoort nie gekoop te word nie. Ons monde behoort nie gemeilband te word nie. Hoekom het hy die Makedoniërs se geld gevat? Want hulle het hulle het die evangelie gesnap dat jy goed doen sonder om iets terug te kry of terug te verwag. Ek gee nie vir jou sodat nie. Ek gee vir jou ten spyte van. As die Here jou op my hart gesit het, dan sal ek jou dien. Ehm um, en hy sit altyd mense wat swaar kry op jou hart. Ek sou altyd so eintlik bietjie versigtig vir hierdie uitdrukking, want nou eendag het iemand ook gesê, ek sal vir jou bid as die Here dit op my hart lê vir 'n vriendin van ons gesê. Dink ek, ja. Is dit nie maar net in elk geval jou opdrag om te bid nie? So, dit is my opdrag om te help. Die Spreukeboek sê dit alwaar, Spreuke 3 vers 27, as ek reg onthou vanaand. As dit binne jou vermoë is om 'n arme te help, moenie uitstel tot môre nie doen dit vandag. So die Nuwe Testament en die Ou Testament, maar die Nuwe Testament nog sterker. Weier om in 'n weldoenerskap patroon vas te val. God is die enigste weldoener. Hy troon bo alles uit. Paulus daar in uh, daai groot Romeine 11 haal die woorde uit uh, Jesaja uit aan. Jy ken dit, die woorde van Jesaja waar Paulus oor ons groot God dink. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele. Hoe onaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee vir hom raad? Hoor nou, wie bewys aan God te gun sodat hy verplig is om iets terug te doen? Onderstel niemand nie. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Jesaja sê dit ook, Jesaja 40. En Paulus sê dit. Ek het nie enige onderhandelinge met God nie. God is nooit in die skuld by my nie. Ek kan nie vir God sê, Here, as U my nou deur die eksamen help, beloof ek om U te dien nie. Ons kan nie met God onderhandel nie, ons het niks. Maar hier's die goeie nuus. God red uit genade. Genade beteken ek kan nie 'n teenprestasie lewer nie. Ek het niks nie. Dit is verniet aan my gegee. Geloof is nie 'n teenprestasie nie. Paulus sê dit in Efesiërs 2. Ons is uit genade gered deur geloof, nie deur die werke nie. O ek glo, o ek is gehoorsaam aan die Here. Ek kry nie omdat ek uit genade gered is 10 gratis sondesdag per dag kaartjie nie. Dis nie asof God sê nou kan ek maar lui lekker leef soos ek wil nie. 'n Get out of jail free kaartjie nie. Genade beteken God red my ten spyte van myself. Dis die grootste bewys van die Nuwe Testament van ons weldoener, die Here. Daarom gebruik die Nuwe Testament die woord genade in Efesiërs 2, reg deur die Romeinebrief. Julle is uit genade gered, nie deur julle werke nie. Ons kan nie soos die Fariseer van Lukas 18 wat die Jesus in die gelykenis vertel, jy ken Lukas 18 vers 9 tot 14, waar die fariseer daar voor God staan en sê o God, kyk net wat bring ek vir u terug. Kyk net my wederkerigheid. Ek vas twee keer 'n week, ek gee 'n tiende van my hele inkomste, ek koerier nie, ek is nie soos hierdie ellendige tollenaar hier langs my nie. Dan staan die tollenaar en sê: "Here, Here, al wat ek kan sê is: O God, wees my sondaar genadig. Ek het niks om vir U te gee nie, as en behalwe my gemors lewe, my sondes. En dan sê Jesus, daai man het huis toe gegaan as iemand uh, wie se saak met God reg is. Dis genade. Ek het nie 'n teenprestasie nie. God red my ten spyte van myself, nie as gevolg van myself nie. Godsdiens maak dat jy dink jy word gered as gevolg van jou goeie werke. Jy bou jou leertjie, jy gehoorsaam die wette, jy hou die ou oorgelewerde gebruike van Markus 7. Um ehm, Jy kan met God sulke bedingingkies maak op grond van jou goeie lewe. Jou goeie werke moet tog iets tel. Moenie vir my sê dit tel niks nie, sal elke godsdienstige wou uitskree. En dan kom God en hy sê ek red jou uit genade. Romeine 5. Toe jy 'n sondaar was, Romeine 5 vers 7. Toe het Christus vir jou gesterf. Toe jy nog 'n vyand was, Romeine 5 vers 8 tot 10 toe hy nog magteloos was het hy op die bestemde tyd vir sondaars gesterwe en vir goddeloses. O dis wie Christus uitkies, sondaars, magteloses. 'n Mense wat ver van hom is, swak en goddeloos en dood in hulle eie sonde. Dis die mense vir wie Christus sterwe. En wat doen ek? Om dankie te sê, nie om iets te verdien nie, want ek kan niks verdien nie, net om dankie te sê, net om dankie te sê doen ek Kolossense 3. Hoe eer ek my weldoener? Ek doen Kolossense 3 vers um, vers 17 en 23. Wat jy ook al sê in woord en in daad, doen dit vir die Here. Dit is hoe ek God eer. Dis hoe ek wys wie is my hemelse weldoener. Ek vertel vir almal van Jesus. Ek vertel vir almal van God se verniet redding. Ek loop oral rond en ek verkondig sy eer. Ek gee die welriekende geur, die reuk van Jesus af. 2 Korinte 2 vers 14 en verder. Dit is hoe ek my hemelse weldoener, my groot God, my enigste Here wat in Christus en deur die Gees my gered het, ook aan hom eer gee. Want hy het al die eer. Dis wat gebed is en ek aanbid hom. Ons sê tog ons moet God loof en eer. Onthou die hele antieke wêreld, die Bybel gaan oor honor and shame. Ek eer God deur oor hom te praat, deur hom te aanbid, deur lof aan hom te bring, deur sy naam groot te maak. So leef ek die regte Christelike lewe. Ons sê vandag vir mekaar dat die Bybelse wêreld het op um, het was ook bekend met weldoeners, benefactors en in Rome patrons. En ons sien baie voorbeelde in die Bybel En ons sien hoe ons Here Jesus sê moenie daai spel speel nie. Moenie moenie mense net nooi wat jou gaan terugnooi nie. Moet ook nie dink jy kan God gevange hou deur jou speelietjies nie. Moet ook nie dink jy kan jou eie plannetjies maak soos in Markus 7 om jou pligte te ontduik teenoor jou ouers nie, daai korban gebruik. Maar God red jou uit genade, hy red jou verniet, hy red jou sonder dat jy dit verdien. Hy skryf al jou sondes af teen Jesus se kruis nou hoe moet jy gaan dankie sê? Wel, jy gaan nou die lewe van Jesus lewe. Uh nie waar nie? Jy gaan nou goed doen aan mense wat dit nie verdien nie. Jy gaan nou vir die armes en die kreupels en die lammes en die blinde sorg per Lukas 14. Jy gaan die lewe van Jesus lewe. 'n Lewe waar jy goed doen al ontvang jy niks terug nie want jy doen dit vir die Here. Wat 'n wonderlike evangelie. Kom ons bid. Dankie Here vir hierdie evangelie, vir hierdie troos. Dankie dat ons vandag kon leer van weldoeners en van U as die groot weldoener in Christus. Ons eer U naam. Amen. Tot 'n volgende keer, vrede. Thank you.